Yeah, personally, kwanza nilisema vile niliachwa na mzazi, niliingia kwa skod mbaya, so kuna wale walipoteza maisha yao. So wakati nimerudi nikarealize uwezo yangu iko hapa ndani, uwezo yangu iko hapa ndani na kila kitu, sitaenda kutafuta nje. Wacha nitakae na jamii hapa, nione ama maisha yangu nitabadilishia wapi hapa, na hivyo ndio nilifanya, nikabadilisha maisha yangu hapa. Na wakati nilikuja kugundua, nikagundua kwamba eh, niko na upendo sana vile nimeanza kubadilika vile nimeanza kubadilika niko na uwezo ya kubadilisha pia wale wengine so tukaanza kuzungumza nikaanza ku vile nilianza kuleta watu vijana pamoja nikaona wameanza kunisikia nikianza kuzungumza na watoi na naona wananisikia eh, zile zile ideas tunashare nao naona pia zinafanya kazi so zina zinanimotivate sana So uh, kitu ya pili pia kuweza kugundulika, kutambulika katika hii jamii. kikaa kwa ile kikao, naona pia wazee pia wananipatia nafasi yangu eh, vile wananipatia nafasi yangu niki nikienda mahali pia naweza tembea nikiwa huru, sababu pia nimeweza kuzungumza nao watoto na wao vijana, na mambo yanabadilika tu polepole. Zile vitendo zilikuwa huku ambapo nilikuwa mhusika So na nika, tena nikakuwa tena mhusika wa kuleta yale mabadiliko ya wale vijana. So nikianza kurealize kwanza niko na hiyo nguvu, so inanipatia moyo ya kusonga mbele, na nikagundua kwamba kuna wale wanakuwa na nikiwacha yale mambo yanaweza rejelea, so nikakuwa na ile moyo ya ku ya kusonga mbele na kuona pia watoto, kuna ile upendo ndani ya, ya watoto, kuna ile upendo ndani ya mayouth, kuna ile upendo ndani ya jamii at large, so inanipatia moral ya kusonga, ya kusonga mbele yeah. Eh, jambo la mwisho ni wakati tulikuja hapa, wakati tumekaa chini kama community, baada ya ujenzi kulitokea miradi tofauti tofauti ya maendeleo. So katokea, kulikuwa na poultry ya vijana, kulikuwa na kaosh ambayo imeniajiri miaka kama tisa. So wakati niliona kwamba nimepatiwa nafasi ya kufanya kazi pale na napata, nikagundua kuna pesa pesa ziko hapa na rasilimali iko hapa na uwezo iko hapa. Kwa hivyo si lazima tuende tukatafute kazi nje, tu, tu, tu, tu, tusubiri lazima tuajiriwe. Hapana, so ikani motivate na ikaweza okay. Kwa upande mwingine ilinifungia hapa na upande mwingine pia ilinifungua so because, eh, ilinifunga kiwango sitaweza kuenda nje sababu rasilimali iko hapa, na vile ilinifunga pia ilikuwa ni manufaa kwa wengine, sababu nikipata rasilimali hapa, nikipata unga hapa napata wale mayuth wengine, napata nafasi ya, ya kuwazungumzia unlike labda ningeajiriwa labda na mahali nipate niwakuwa nafanya masaa kumi na wawili nikitoka job naingia tu kwa nyumba nimechoka. Kwa hivyo singepata nafasi ya nini ya kuzungumza na wale mayuth wengine, na ingeweza kufanya nini kuleta yale mabadiliko. So wakati nazunguka hapa kambi moto uh, nikipata watu hii nikipata nikiona wale vijana wanafanya pale kazi kaosh, nikipata hawa mayudhu wamekaa hapa nje, tunazungumza, wananiambia vile kunaenda, at least hiyo kitu pia inazidi na kunimotivate, so inafanya natoka nje nikipata na watu ambao wako na ujuzi ama wako na njia tofauti ya, ku, ya ku, kusaidia vijana. Nikizungumza nao wananikubali, wananikubalisha then nakuja nazungumza na vijana wangu, tunaonamba, tunasonga mbele, so inanipatia motisha ambapo saa hii eh, niko na Ninashukuru sababu nimeweza kufanya na mashirika mawili ambayo yako hapa sasa Kamimoto, yanafanya na vijana na watoto, na imeanza kuleta manufaa ina, pia ina, inanimotivate sababu wale vijana pia wakipata, wakipata skills, wengine wakipata hata job inani, motivate Vile tulianzia hapa moto polepole na vile tulisema tulipata nafasi ya kutembeleana locally, tukatoka hapa tunaingia Madhare, tunaingia labda Kibira. So wakati vijana waliona, tulianza kuona yale mambo vijana wanafanya sehemu tofauti tofauti, na pia wanasoma kutoka kwetu, ikatoka ile motisha ya, ya kuwa kama jamii moja. Zile changamoto ziko hapa ndio zile zile ziko wapi? Ziko Kibira na zile zile ziko Mukuru. So tuka, ile sauti ambayo tulitoka nayo moja na tukatengeneza ile hiyo federation sasa ya vijana. So tukatoka hapo pia tukapata fursa ya kutembea sehemu zingine, region zingine. Tukiingia, tukaingia Naivasha tukapata wanafanya mambo kama yale tunafanya, kuna vijiji kama zile tunafanya, lakini labda wana fursa ya kutoka nje kubadilisha mawazo. So uh, kutoka hapo tukabadilishana mawazo na sehemu tofauti, Naivasha, tumefika Nakuru, tumefika Kisumu, eh, Mombasa, eh, pia Thika, Kiandutu ambapo tumeweza kueneza ile ni, ni, ni kama injili na pia imepokelewa vyema na tunapata mavijana, vijana pia wanaweza kubadilika na kuna sehemu zingine pia tofauti tofauti. Kutoka hapo tumepata fursa ya kwenda nje, nje ya nchi e, vile muungano iliweza kunipata, kunipatia mafunzo ya kufanya pia enumeration nikiwa kama kijana. So nili, mara ya kwanza nilitoka hapa nikaenda nchi ya Malawi nikapata vijana huko initially walikuwa wanajua hii kazi ni ya wazee, lakini sasa tukipata vijana nikawa motivate nikamwambia hii kazi ni yetu, si ndio tuko na nguvu. So na walifurahi sana kupata vijana wadogo ambao wanahusika katika muungano eh, kufanya hiyo planning, kufanya numbering, kuchora, so ikawa motivate sana. So wakani, pia waliniuliza maswali kama haya, nilianzia wapi, nikawapatia historia mahali nilianzia na ndipo na mahali nimefikia sasa, na ndio nikawa na ujuzi nimeutoa wapi. Kaambia si kuenda shule, ila ni ujuzi nimepata kutoka kwa muungano. Pia nikawahimiza washikane na hiyo jamii, waweze kuwapatia nguvu dhidi yao, ndio nguvu ya jamii. Kutoka hapo e, tulipata nafasi pia kutembelea vijana kutoka e, Cape Town, South Africa. Eh, South Africa at large walikuwa wametoka vijana sehemu tofauti tofauti. Tulikuwa tumetoka, kulikuwa na vijana walikuwa wametoka India na Uganda So tukakaa pamoja tukaanza kubadilishana mawazo e, nyinyi kama vijana nyinyi ufanya nini? E, tunajieleza si kama vijana si ufanya hivi na si ufanya mambo kama haya kubadilisha jamii na pia si kujiendeleza. So unapata hiyo inspiration imetoka kutoka kwa grassroots ambapo mimi nasema imetoka Kamimoto imefika Cape Town, labda imetoka Kamimoto, labda ilitoka Cape Town na mwingine ikaenezwa nchi tofauti tofauti. So so far hapo ndo tumefika.